Mama, mama, mama, mama, mama. Yema bana deva, yema sade Mama, mama, mama, mama, mama. Yesa se pusemo, disome. Tuta be, dola mi, tina be, dodo mi. Mama, mama, mama, mama, mama. Kiye si mama, mama, mama. mama mama mama mama mama